Tere! Minä olen Anneli. Elän ja töötan Suomessa. Olen Salolinnas lastekaitsetöötaja. Töötan perekeskus Paavolas. Olen Suomessa olnud kümme aastat ja olen Soomes ka puudega täiskasvanud lapse ema. ja tänane sõnum, mida ma tahaksin öelda ehk esimene on võib-olla see, et Soome lastekaitse, millest on palju räägitud, äh, on tänasel päeval muutumas ja muutunud. et Soome lastekaitse on ennetav, on võrgustikku kaasav ja keskendub perele tagasi koju ja suhete selgitamisele ja taastamisele ametnikuna ise olles Soomes ma usaldan äh, seda süsteemi, kus ma töötan. ja tahan julgustada neid Eesti peresid, kes elavad Soomes, ärge kartke küsida abi, sest abi on olemas. ja ärge kartke olla eestlased, sest see on see, mis on osa meist, mis meid aitab argipäevas edasi ärge unustage emakeelt, ärge püüdke olla soomlaste moodi, ärge tehke nii, nagu mina tegin oma esimesel nädalal Soomes, kui eestlane tuli vastu, ütles tere, mina vastasin talle moi. mul on häbi sellest. ja teine sõnum ehk äh, see, et äh, oma puudega lapse, täiskasvanud lapse emana olen saanud siis näha ja kogeda seda, kuidas erivajadusega täiskasvanud laps on kohanenud Soome süsteemis ja ühiskonnas. kui hästi või halvasti, mina seda hinnata ei oska, aga see, kui mu täiskasvanud poeg helistab mulle ja ütleb, et ema, palun, ma tahan tagasi Eestisse, et ma ei jaksa enam elada Soomes. see on see koht, kus ma tunnen, et ma pean midagi tegema. millised need sammud on, ma ei tea, ma ei tea, aga tean, et oma pensionipõlve ma kindlasti veedan Eestis ja usun, et see tagasitulemine siia ei ole enam mägede taga. et see tagasitulemine on sama raske, kui oli oma, omal ajal siit ära minemine Soome tõesti on nii palju muutunud, ma kardan, ma ei tea, kas ma saan siin hakkama, aga tahtmine on ja usk ja lootus need on ja, ja mul on hea meel, et Eesti on olemas ja kui oli vabariigi aastapäeva äh, kõned, et president ja peaminister ütlesid kõnes, et äh, kõik need, kes te olete ära läinud, et teie kohta siin ei täida keegi, et me ootame teid tagasi, et see oli mulle väga suur julgustus. et olgem julgusega eestlased, need, kes me oleme, ükskõik, kas me elame siis tänasel päeval Eestis või Soomes, aga me oleme eestlased ja see on osa meist ja meil ei ole vaja muutuda kellekski teiseks. et see on aitäh.